tak zdaleka dostačující to není, protože ten základní problém není v tom, eh, jak nominovat, eh, ale problém je v tom, koho, to za prvé, a za druhé, jaká vlastně má být role dozorčích rad. A to u těch eh, státem ovládaných firm vůbec není jasné, protože principiálně by například představenstvo měla jmenovat dozorčí rada. Tudíž to vyplývá, že dozorčí rada by měla být eh, akcionářem nastavena tak, aby byla vysoce kvalifikovaná, což se neděje. A jednak tu není ochota tuhle tu pravomoc dozorčí radě svěřit, protože eh, jak si příslušní činovníci eh, raději si nominují do toho managementu, respektive těch představenstvech své lidi sami. A na druhé straně pravda je, že ani po těch výběrech, podle mého názoru, teda, který teď probíhají přes, ten, přes eh, tu tříčlenou komisi, eh, tak eh, není schopnost ani možnost vybrat přesně ty lidi, kteří by na takovéhle úrovni mohli rozhodovat. O tom žádná, ale definujeme si obsah té odpovědnosti. To vlastně to je jenom slovo pokud by byli odpovědní ze zákona za to, že třeba eh, nominanti, jejich nominanti do dozorčí rady a do představenstva prostě zavinili nějakou neuvěřitelně velkou škodu, ne, že by to bylo něco nového, tak eh, pak by teda měli nést taky nějakou odpovědnost, nejenom politickou, ale připustme tady i hmotnou, když říkají, jsme zodpovědní za to. To není, pravděpodobně ani nebude. Takže eh, z toho odpovědnosti je to napováženou, nicméně je to představitel eh, akcionáře a jako takový má právo. To právo eh, nemusí přinášet zodpovědnost, ale to právo tam zůstává. Když vezmete řadové akcionáře, tak všichni mají právo volit i v privátních firmách. Zvolí dozorčí radu, dozorčí rada jmenuje představenstvo. Ale oni na tom ztrácí svoje vlastní peníze na poklesu hodnoty akcí, čili tam je ta zodpovědnost takto, takto zprostředkovaná. U těch ministrů je to trošku složitější, ale minimálně by měli v takovémhle případě rezignovat, pokud tam zvolil špatného nominanta. Pak se dostáváme do úplně jiné role nominačního výboru, kterou bych si já představoval, která by se skládala z několika nezávislých eh, v řemesle úspěšných a zdatných lidí, kteří by v okruhu eh, lidí, které znají, se kterými jsou určité zkušenosti, ten, eh, ten, ta, ta Česká republika je malý dvorek, takže ty z branže, kteří něco umějí, se vesmě znají. A ty by pak měli navrhnout eh, ty nominanty. A pak by minister řekl, jo, dobře, tohle beru, tohle neberu. To si dovedu představit, jo, ale už ten nominační výbor by měl vybrat ty lidi, najít je, ne čekat, kdo se mu přihlásí, protože ten systém počkáme, kdo se přihlásí, tak to tady správně Mirek Zámečník řekl, že v té rudě přijdou takový ty, který ještě za něco stojí, v, té v tom druhém výběrovém řízení přijde už takový ty, který stojí za míň a v tom třetím kole výběrového řízení už přijdou ty, který vůbec nestojí za nic, protože člověk, který je dobrý, tak má většinou si řemeslo a pokud ho chci získat, tak mu musím nabídnout něco, lepší podmínky nebo lepší seberalizace, prostě něco. A tyhle ty lidi nejsou volně eh, k dispozici, že by chodili, aby se prosím vás neměli byste pro nás nějaký místečko. Tady ne, že by to nebylo teď v těch dozorčích rádách takových lidí samozřejmě <laughs> mraky, ale to není, myslím, smyslem konání. Předložit petici elektronicky. Připouštějí i změnu ústavy.